अब देखिए जो हम लोग को बात करना है जो एग्रीकल्चर इनकम हम लोग देखें ठीक है ना किसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा किसको नहीं माना जाएगा एग्रीकल्चर से होने वाले जो इनकम होते हैं कैसे टैक्सेबल से टैक्सेबल अमाउंट होता है उस टैक्सेबल अमाउंट से लेस किया जाता है ठीक है तो और कुछ कैलकुलेशन करके एग्रीकल्चर जो इनकम होता है ना उसको कैलकुलेशन करके भी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए हैं ठीक है थीके? तो अगर हमें लगता है कि जो पीछे से जितने भी हम लोग पढ़े हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर पढ़े थे इनकम टैक्स लेबरेट पढ़े थे ठीक है और इनकम टैक्स बचाने का जो तरीका होता था वो तरीका भी देखे थे कि कितने तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इनकम टैक्स अपना बचा सकते हैं ठीक है और इसी प्रकार से बहुत सारे चीज ग्रेजुएटी पढ़े हैं इसी के अंदर तो ऐसी प्रकार से बहुत सारे चीज पढ़े हैं लेकिन अब हम लोग का जो टॉपिक बचा हुआ है इनकम टैक्स कैलकुलेशन बचा हुआ है और उसके साथ ही साथ जो बचा है और वो जो आईटीआर होता है ना इनकम टैक्स रिटर्न उसको देखनी है तो अब देखनी है कि जो आईटीआर फॉर्म होता है वो कितने प्रकार से होता है कौन फिलअप करेगा कौन नहीं करेगा कहाँ पे कौन सा सेक्शन होता है और किस सेक्शन में क्या चीज डालने पर वो छूट मिलेगी ठीक है ना और उस जो डिटेल्स होगा उस डिटेल्स में क्या क्या चीज क्या इन्फॉर्मेशन डालनी होती है ये सारी चीजें हम लोग आगे जानेंगे लेकिन अभी जो जस्ट है हम लोग को जो जानना है इनकम टैक्स जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन के बारे में समझना है कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन क्या होता है ठीक है इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है और कुछ एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल को हम लोग सेट करके एग्जाम्पल के अनुसार ही हो सकता है कि जैसे नया स्लैब रेट हम बताएंगे तो आप ओल्ड जो सेलेब्रेट है ना सॉरी जो अगर हम ओल्ड सेलेब्रेट बताएंगे तो आप न्यू सेलेब्रेट के अनुसार अपना कैलकुलेशन करके आपको भी बतानी पड़ेगी वो अमाउंट की क्या अमाउंट आएगा ठीक है ना अगर हमारे जो नेट टैक्स हम लोग जो टैक्स सेलेब्रेट पढ़े हैं दोनों पढ़े ठीक है ना न्यू वाला भी पढ़े हैं ओल्ड वाला भी पढ़े हैं अब ये देखिए कि न्यू वाला किस प्रकार से सेलिब्रेट था क्या था और जो ओल्ड वाला क्या है न्यू वाला क्या है किस प्रकार से क्या रेट पर उसको सेटअप किया गया है किस रेट के अनुसार वो मिलता है ये सारी चीज हम लोग जान रहे हैं ठीक है ना तो उसी के अनुसार क्या करना है कि आप लोग को जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे एग्जाम्पल को सेटअप करेंगे उस एग्जाम्पल को आपको क्या करनी होगी कि अगर हम पुराने टैक्स स्लैब को बताते हैं तो आपको नए टैक्स स्लैब के अनुसार काम करना होगा ठीक है यानी कि पुराने तो हम बता ही देंगे लेकिन नए वाले के अमाउंट आपको निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन ठीक है टॉपिक है इनकम टैक्स कैलकुलेशन आप देख रहे हैं कि जो इनकम टैक्स के मतलब जान ही उसका हिंदी क्या होता है आय पर होता है ना और कैलकुलेशन का मतलब गणना होता है अब ये देखनी है कि जो इनकम टैक्स होगा ना यानी आयकर होगा उसकी गणना कैसे करनी कैलकुलेशन कैसे करनी ये सारी चीज हम लोग को समझनी है क्लियर जैसे देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं बहुत बढ़िया से जैसे देखिए लिखा हुआ है कि with change in your income income tax liabilities also change however most of us do not know how this tax liability is fixed is it becomes even more difficult while tax rate changes however if you thoroughly understand the steps of the income tax calculation it becomes very easy clear अब यहाँ पे जो हम लोग जानने वाले जो समझने वाले हैं वहां पे है कि आपकी जो इनकम होता है ना वो बदलाव के साथ उस पर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी भी बदल जाती है आप जान रहे हैं अगर मान चलिए जो टैक्स लिए स्लैब चल रहा है ठीक है ना आप पीछे जो टैक्स स्लैब आप लोग पड़े हुए हैं पीछे के जो वर्ल्ड वाला हमने बताया तो वर्ल्ड वाले में आपको पता होगा कि ढाई लाख तक टैक्स फ्री हर किसी को मिला था और ढाई लाख से लेकर पांच लाख तक मतलब जो अगर ढाई लाख से अब जिसका भी इनकम होता था और तो उस पर टैक्स लगता था फाइव परसेंट अगर वही फिर बताया कि अगर फाइव लाख से अब जाता है टेन लाख तो ट्वेंटी परसेंट अगर टेन लाख से अब जाता है थर्टी परसेंट ये बोल्ड वाला था लेकिन न्यू वाला जो आया है और न्यू वाले में आपने क्या देखा कि अगर मान चलिए जो टैक्स ले तो ढाई लाख तक ही छूट था लेकिन ढाई लाख से लेकर पांच लाख जाएगा तो पांच परसेंट और पांच से अब साढ़े सात हो गया साढ़े सात से दस दस से साढ़े बारह बारह साढ़े बारह से पंद्रह ठीक है पंद्रह सेवअप इस प्रकार से और उसका रेट भी आप देख रहे हैं कि सब अलग है पांच परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट तो आप देख रहे हैं ना जैसे नए नए साल आता है नए साल में जैसे जब बजट को पास किया जाता है बजट के साथ ही साथ टैक्स स्लैब हम को मिल जाता है ठीक जानने को मिल जाता है तो उसके साथ ये बदल जाता है जब बदल जाता है ना पूरी तरीके से हर चीज आपको बदल जाएगा ठीक है ना बदल जाता है वही बोला जा रहा है कि आपकी जो भी इनकम होगी ना उसमें बदलाव जो भी होगा गवर्नमेंट रूल्स होगा या जो भी उसका नियम होगा उस अगर बदल जाता है तो उसका जो टैक्स लाइबिलिटी होगा ना वो भी बदल जाती है ठीक ठीक है अब यहाँ पे देखिए आगे उसी में लिखा था कि <clears throat> लेकिन हम में से अधिकतर को ये जानकारी नहीं होती है कि यह टैक्स जो लाइबिलिटी है ना तय कैसे करना है ठीक है ना किस पे लगानी है किस पे नहीं लगानी क्या रेट पेमेंट करनी है ये सब कुछ नहीं पता होता है ठीक है और ये तब और भी मुश्किल हो जाती है ना जब टैक्स के जो रेट होता है ना वो बदल जाता है हालांकि अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेशन जो होता है ना उसके स्टेप्स अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना तो ये काम बहुत आपको आसान हो जाएगा ठीक है फिर आपको न किसी टैक्स जो एक्सपर्ट होते हैं उस पर निर्भर रहना पड़ता है और न ही किसी टैक्स जो कैलकुलेटर होता है ना उस कैलकुलेटर की जरूरत आपको होती है ठीक है ना तो यही सारी चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि step by step income tax के कैलकुलेशन के तरीका मतलब पूरी सीखेंगे हम ठीक है ना किस तरीके से हम लोग इनकम टैक्स को कैलकुलेशन कर सकते हैं जो अमाउंट लाइब्रेटी बनेगा जिस लाइब्रेटी को हमें पेमेंट करना होगा फाइनली ये चीज ना ये फाइनली चीज है और फाइनली यानी कि यही है सारी चीज हमने पीछे जान चुके हैं जानने के बाद अभी टैक्स कैलकुलेशन हो गया और टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली एक अमाउंट निकालेंगे और उस अमाउंट को जो निकालेंगे वो पेमेंट करना होगा पेमेंट करने से पहले हमें जो जैसे मान चले पेमेंट कर रहे हैं अगर हमें छूट चाहिए ठीक है ना अब देख रहे कुछ मुझे मतलब छूट वाली है कुछ एग्जेम्प्टेड वाली है दिखाना पड़ता है ऐसे डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं मानेगा तो उसको आई फॉर्म भरना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न तो वो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लियर है अब देखिए कुछ इसमें दिया हुआ है कि important point to consider before tax calculation ठीक है ना कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी है और अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो टैक्स कैलकुलेशन होता है ना उससे पहले कुछ जानने वाली कुछ बातें होती है जिस बातें को जानना चाहिए और हर किसी को ये चीज पता होनी चाहिए क्लियर ना जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि it is not a difficult tax task to calculate your income tax ठीक है accurately this in becomes even even even you understand some of its essential basic things what are this basic things let us know अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि uh, अपने इनकम टैक्स की सही कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है और नहीं है और यह तब और भी आसान हो जाता है जब आप इसकी कुछ जो जरूरी बेसिक चीजें होता है ना उसको समझ लेते हैं ठीक है और ये जो बेसिक चीजें कौन सी हैं ये सारे बेसिक चीजें को एक एक चीज करके हम लोग जानकारी रखेंगे जानकारी ले लेते हैं ठीक है जैसे जो फर्स्ट वाला चीज है ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखिए लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट में कि tax is determined on income of financial year ठीक है ना तो ये बोल रहा है कि एक फाइनेंशियल वर्ष की पूरी इनकम पर लगता है टैक्स लेकिन किस प्रकार से कैसे ठीक है तो इस पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं जैसे इस पॉइंट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है बोल रहा है ना कि your income tax is calculated on the total income that accurate during a financial year ठीक है this financial year being on 1st April of our calendar year and the next calendar year is March 31st. For example, the financial year 2020 to 21 period will uh, commence from 1st April 2020 to 31st March 2021 ठीक है ना अब ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है आप लोग में से जानते होंगे सब लोग जानते होंगे जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फर्स्ट अप्रैल को और कब क्लोज हो जाता है तो 31 मार्च तक लेकिन अगर वही कैलेंडर ईयर का बात किया जाए तो फर्स्ट जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है ना तो ये जो कॉमर्शियल जो चलता है ना कॉमर्शियल अकॉर्डिंग चलता है तो ठीक है ना कॉमर्शियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम करता है नहीं कि अकाउंटिंग के अनुसार काम कर लिया जाता है ना इसलिए कैलेंडर ईयर ना लेकर बल्कि अकाउंटिंग ईयर पे एक काम किया जाता है फाइनेंशियल ईयर पे काम किया जाता है यानी फर्स्ट अप्रैल और इक्कीस मार्च वाला काम होता है ठीक है तो उसी के बारे में क्या बोला है कि आपके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो जो टोटल इनकम होता है ना उस पर खिंचाती है और ये फाइनेंशियल ईयर किसी जो कैलेंडर ईयर होता है ना उस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट अप्रैल से शुरू होता है और अगले कैलेंडर ईयर के इकतीस मार्च तक ये चलता है ठीक है इकतीस मार्च तक अगले साल जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला गया है कि जैसे अगर मान चले बीस की बीस और इक्कीस वाला है ना तो जो पीरियड है आपको फाइनेंशियल ईयर है इसमें फर्स्ट अप्रैल 2020 से शुरू होगा और 31 मार्च 2021 तक वो चालू रहेगा ठीक है ना 31 मार्च 2021 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको पता होनी चाहिए कि ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लेव क्या दिया हुआ है क्या रेट है अगर वो हमें पता चल जाता है तो कुछ और इजी हो जाता है ठीक है ना अगर मान चलिए आप लोग टैक्स लेव पढ़ा दिए अगर टैक्स लम नहीं पढ़ाए होते तो अगर डायरेक्ट दे दिए होते तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना क्या है किस प्रकार से कौन सा रेट लगा है क्या नहीं लगा है क्या चल रहा है बड़ा दिक्कत होगा तो इसीलिए अगर हम पहले से जान रहे हैं कि टैक्स लाइफ क्या है अब यहाँ पर अगर कोई भी अमाउंट दे दिया जाता है तो आप उस अमाउंट पे निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं ना अब देखिए जैसे कि अगले पॉइंट में जो दिया गया है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि uh, during this period 1st April 2020 to 31st March 2021 you received whatever income you earn from various means of earning salary business rent ठीक है uh, freelancing capital gains ETC ठीक है तो आगे देखिए लिखा है कि all of these will be used to determine your income tax for the financial year 2022 21 अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इस जो पीरियड होगा ना इस पीरियड के दौरान जो फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आप यह अपनी कमाई के जो विभिन्न साधन होता है ना जैसे वो साधन कौन कौन हो सकता है जैसे सैलरी से हो सकता है बिजनेस से हो सकता है रेंट से भी हो सकता है ठीक ना और जो हाँ, जो फ्रीलैंसिंग होता है फ्रीलैंसिंग से या कैपिटल गेन कह रहा है ठीक है ना ये सभी भी जो भी इनकम प्राप्त करते हैं ना वे सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर जो 2020 से इक्कीस के लिए आपके इनकम टैक्स के निर्धारित करने के योग मतलब उपयोगी ये सारी चीज होगी ठीक है ना अगर मान चले हम बीस इक्कीस यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि पुराने नोट्स है ना तो ये मान चले बीस बीस इक्कीस वाला है इक्कीस तक अब इक्कीस बाईस जो चला है इक्कीस बाईस अब जो चलेगा ना इक्कीस बाईस वाला ठीक है ना अब तो इक्कीस बाईस ही चलेगा इक्कीस मार्च बाईस तक चलेगा फिर उसके बाद 2022 से स्टार्ट में जो 2022 से यानी कि फर्स्ट अप्रैल 2022 आएगा तब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो लिखा है जैसे कि लिखा है कि बीस इक्कीस और वहाँ पे इक्कीस बाईस हम लोग कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पे जो नया वाला है नया टैक्स स्लैब ही हम पढ़ेंगे ऐसे नहीं कि पुराने वाला ही हम देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान चलिए किसी वो जो भी जिस प्रकार से भी आप इनकम प्राप्त कर रहे होंगे तो अलग अलग साधन होंगे आपको इनकम टैक्स इनकम को प्राप्त करने के लिए अर्न कर रहे होंगे आप इनकम को ठीक है ना तो सारी चीज अपने फाइनेंशियल ईयर का अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट करनी है उस फाइनेंशियल ईयर उस स्लैब के अनुसार आपको अमाउंट उस स्लैब में जा रहा होगा तभी आपको टैक्स पेमेंट करनी है हम बता भी दिए पीछे कि अगर मान चले कौन इनकम टैक्स में जोड़ेंगे कौन नहीं जोड़ेंगे कहाँ पे कितने हम अमाउंट पे डिडक्ट करते हैं क्या करते हैं हर चीज हमने पीछे बता दिया किस सेक्शन के तहत क्या छूट मिलती है ये सारी चीज जानते हैं ना फोर्टी फाइव हमने पॉइंट बताए थे जो इनकम टैक्स सेव करने के लिए बचाने के तरीके भी बताए थे उसमें बहुत सारी चीजें था जिसके बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से जान रहे हैं ठीक है तो ये था यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखे ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने से पहले कुछ बातें को ध्यान में रखना चाहिए जिस बातें हमारा था कि टैक्स इज डिटरमाइंड ठीक है और इनकम फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर को किस प्रकार से ध्यान में रखेंगे हम इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लिए हैं ठीक है अब देखिए जो अगला पॉइंट है अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स रेट चेंज ठीक है ना रेट चेंजेस अब देखिए क्या है कि अब देखिए अगला जो पॉइंट दिया हुआ है वो है कि इनकम टैक्स की जो रेट भी है ना वो भी बदल जाता है आप तो जानते ही हैं कि जैसे नया फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें रेट चेंज कर दिया जाता है रेट को चेंज हो जाता है तो जैसे चेंज हो जाता है उस बात को भी आपको ध्यान रखनी होती है ठीक है ना क्या रेट चेंज हो रहा है किस प्रकार से रेट चेंज हो रहा है उसको भी आपको ध्यान रखनी होगी इस बात को अब जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें बोला गया है कि the government of rate of tax on people's income ठीक है this changes me also vary according to different layers of income uh, the different tax rate at different levels of income are called income tax slab rates ठीक है अगर पूछा जाएगा slab rates kya hota hai to slab rates ko aise hi aapko define karke पता नहीं होगी slab rates kya hota hai जैसे यहाँ पे देखिए बोला गया है कि गवर्नमेंट अक्सर लोगों की जो इनकम होता है ना उस इनकम पर लगने वाले जो टैक्स होता है ना उस टैक्स की रेट बदल देती है ठीक है ना और ये जो बदलाव भी इनकम टैक्स जो इनकम होता है ना उस इनकम के अलग अलग जो स्लैब्स होता है ना उस स्लैब के हिसाब से अलग अलग हो सकता है अलग अलग स्तर की और मतलब अलग अलग लेवल की इनकम पर अलग अलग टैक्स रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट कहते हैं ठीक है ना अगर होता है कि अगर अग्रमांचल देखे थे ना जब सिलेबरेट लोग पढ़े थे जो अग्रमांचल जो घरेलू कंपनियां होता है उस घरेलू कंपनी की सेलेब्रेट अलग होता है जो फॉरेन कंपनी होता है उसके लिए अलग होता है जो मान जनरल सिटीजन हैं उनके लिए अलग होता है सीनियर सिटीजन के लिए अलग होता है सुपर सीनियर सिटीजन के तौर पर खत्म ही कर दिया गया पहले उनको था वो अलग होता है ये सबके लिए यानी कि अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग इनकम के लिए सबके लिए स्लेब अलग अलग सकता है ठीक है ना तो वही बोला गया है कि अक्सर क्या करता है गवर्नमेंट ये जो इनकम होता है ना इनकम के अनुसार और अलग अलग जो अलग अलग स्रोत होता है जिससे आप इनकम कमाते हैं उस इनकम के अनुसार क्या करता है गवर्नमेंट पर ईयर कुछ ना कुछ नए रेट के साथ नए फॉर्मेट के साथ लेकर आता है जिसमें रेट अक्सर वो चेंज कर देता है ठीक है ना कुछ ना कुछ चेंज होता है बदलाव करते रहते हैं जो रेट को चेंज करके लेकर आता है ना इस फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होने से पहले ही लेकर आ जाता है जैसे फर्स्ट अप्रैल को ही सॉरी फर्स्ट फरवरी को ही लेकर आ जाता है तो जो फर्स्ट फरवरी को लेकर आ जाता है ना उसी को जब आएगा आपके सामने बताया जाएगा कुछ नए चेंज आएंगे कुछ रेट अलग से आएंगे तो जिसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको टैक्स लाइव रेट कहते हैं क्लियर ना उसी को तो इसको आपको पता होना चाहिए कि किस कौन स्लैब रेट चल रहे हैं और किसके अनुसार चल रहे हैं वही सारी चीज हम लोग को बात को याद रखनी होगी ध्यान में रखनी होगी वही सब क्लियर होनी चाहिए ठीक है अब देखिए इसी में जो लिखा हुआ था जैसे लिखा हुआ है कि the government present budget बजट बिफोर दी ठीक है commencement of any financial year which income tax slab rate is declared in the budget payments applicable during uh, the coming entire financial year. For example, whatever income tax levy rate has been set in uh, budget of 2020 will be used in calculating income tax on the fiscal year uh, 2020 to 21 income. ठीक है अब यहाँ पे जो बात किया गया है बोला गया है कि अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि गवर्नमेंट ने ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट होता है ना सरकार होता है सरकार किसी फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले ही उसका बजट पेश कर देती है यानी कि जैसे बजट जान ही रहे आपके बजट क्या होता है बताया भी थे हाँ कि बजट क्या कर देता है वो पेश कर देता है पहले ही स्टार्ट होने से पहले ही यानी कब पेश करता है तो जैसे फर्स्ट फरवरी आ गया ना ये भी सॉरी अभी शायद हाँ अभी जो फर्स्ट फरवरी आने वाला है ना उस दिन देखिएगा बजट पेश किया जाएगा दो हजार जो 22 से तेईस में जो चलेगा ना जो जिस प्रकार से स्लैब रेट के अनुसार टैक्स को लिया जाएगा तो उसके अनुसार क्या करेगा गवर्नमेंट पहले ही आपको बता देगा फर्स्ट फरवरी को ही बता देगा ठीक है ना तो पहले गवर्नमेंट क्या करता है बजट पेश कर देता है जिस बजट के अनुसार हम लोग को अपने टैक्स को पे करनी होती है ठीक है ना लागू करके कैलकुलेट करके तो वही बोला गया कि गवर्नमेंट क्या करता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर को शुरू होने से पहले ही उसका बजट मतलब पेश कर देती है ठीक है और इस बजट में जो भी इनकम टैक्स लेव रेट घोषित किया जाता है वो आने वाले पूरे फाइनेंशियल ईयर के द्वारा दौरान उसको लागू रहता है ठीक ना जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला जाए जैसे अगर मान चले बीस में उसने जो बजट पेश किया होगा फर्स्ट फरवरी उसने क्या किया होगा कि पीछे ही उसने पास कर दिया होगा 2020 में अगर बीस इक्कीस का लिया होगा तो फर्स्ट फरवरी 2020 में पास किया होगा ठीक ना बजट पेश किया होगा तो जो पेश किया होगा बजट उसी टाइम बीस इक्कीस लिया होगा और इक्कीस में जो पेश किया है फर्स्ट फरवरी दो हजार इक्कीस में वो इक्कीस बाईस में ले रहे हैं और जो बाईस तेईस में लेने वाला होगा तो क्या करेगा फर्स्ट फरवरी दो में पेश करेगा और बाईस तेईस में लेगा कलेक्ट करेगा ठीक है ना तो उसमें जो भी इनकम टैक्स लेवरेट तय किया जाएगा ना जो भी होगा बाईस में भी उस फाइनेंशियल ईयर जो होगा जैसे इक्कीस बाईस भी होगा बाईस तेईस भी हो सकता है उसकी इनकम पर जो इनकम टैक्स होगा ना उसकी कैलकुलेशन का उपयोग होगा ठीक है ना उसी में उनकी जो इनकम टैक्स होगा उसकी कैलकुलेशन में उपयोग होगा उसका क्लियर अब देखिए इसी में लिखा है कि इसमें that you will also have to use correct income tax leverage applicable in the uh, respective financial year for <coughs> calculate, calculating year income tax. For example, if you calculate the income tax on income for the financial year 2020 to 21, it will use the income tax leverage applicable in the financial year 2020 to 21 uh, which has been announced in the budget 2020 देखिए जो बोले हैं ना वही बात किया जा रहा है ठीक है ना अभी जैसे बोल रहे हैं कि यानी कि आपको भी अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए कुछ फाइनेंशियल ईयर होगा ना उसमें लागू करेक्ट इनकम टैक्स लेवरेज का ही उपयोग करना होगा जैसे एग्जाम्पल लिया है कि एग्जाम्पल के लिए अगर एक आप फाइनेंशियल ईयर जैसे कि इक्कीस बाईस मतलब यहाँ पे बीस इक्कीस लिखा है आप इक्कीस बाईस भी लिख सकते हैं बाईस तेईस आने वाला हो सकता है ठीक है ना कि इनकम पर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर दो हजार जो बीस से इक्कीस में है उसमें लागू इनकम टैक्स रेट का ही उपयोग करेंगे और इसका जो जो बजट पास किया जाता है ना दो में ही वो कर दिया गया था और मान चलिए अब जो इक्कीस बाईस को लेने वाला इक्कीस बाईस वाला था इक्कीस में ही तो उसने पेश कर दिया था और जो बाईस तेईस में लेने वाला होगा फर्स्ट फरवरी दो जो 22 में बजट को पेश करेगा उसके अनुसार 22 तेईस वाला जो होगा इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा ठीक है तो ये है अब देखिए ये कुछ सेकंड पॉइंट था सेकंड पॉइंट को हम लोग देखिए सेकंड पॉइंट के बाद अभी देखिए आगे है और पॉइंट्स है जिस पॉइंट में लिखा है कि every type of income is no taxable ठीक है ना अब ये तो हम पहले से जानते आ रहे हैं ना इसके बारे में कि हर तरह के जो इनकम होता है ना उस इनकम पर टैक्स लागू नहीं होता है क्योंकि किस किस मतलब किस प्रकार से इनकम होता है जिस पे टैक्स लागू होता है किस पे लागू नहीं होते सारी चीज तो हम लोग जानकारी ले चुके हैं पढ़ चुके हैं देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि अब इसमें कुछ हम देख लेते हैं जैसे बोला गया है कि government tax tax on your income but that does not mean that you will have tax on all income some special kind of incomes are completely exempted from tax for example there is no tax on farm income similarly the maturity amount from the PF account public provident fund does not fail find any tax while uh, the income of salary, pension, business and professional works definitely tax the tax. ठीक है अब यहाँ पे जो बोला गया है कि किस पे टैक्स लगेगा किस पे नहीं लगेगा ये सारी चीजें और तो पहले समझाते आ ही रहे हैं जैसे बोला गया गवर्नमेंट आपकी uh, जो इनकम होता है उस इनकम पर टैक्स तो लेती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी हर तरह की जो इनकम होता है ना उस इनकम पर टैक्स लगेगा ही ठीक है कुछ विशेष तरह की जो इनकम होता है ना उस इनकम पर टैक्स से पूरी तरह छूट मिल जाती है एग्जाम्पल के लिए कुछ अब मतलब ऊपर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर इनकम होता है ना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इस पे उस पे भी नहीं लागू होता है ठीक है एग्रीकल्चर इनकम जस्ट पढ़े ना इसके पीछे वाले में तो अगर जिनका छूटा होगा जाकर अपने देख सकते हैं और वीडियो भी हमने डाला है तो वीडियो से भी आप लोग देख सकते हैं वो सारी चीजें अब यहाँ पे वही बोला गया जैसे एग्रीकल्चर हो गया एग्रीकल्चर का आपको टैक्स नहीं लगता एग्रीकल्चर नहीं देनी होती है ठीक है तो इसी तरह जो पीपीएफ अकाउंट होता होता है ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो उससे भी जो मिलने वाली अमाउंट होता है ना जिसको मेच्योरिटी जो अमाउंट होता है उस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है जबकि जो सैलरी हो गया पेंशन हो गया आपका बिजनेस हो गया और प्रोफेशनल हो गया ऐसे काम से होने वाली जो इनकम होगा ना उस पर निश्चित रूप से टैक्स लगता है इसलिए जब आप अपनी कुल इनकम पर अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो किस इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी और किस पर नहीं की जाएगी ठीक है ना ये पता होना चाहिए आपको वैसे आपकी सुविधा के लिए टैक्स से छूट वाली जो कुछ प्रमुख इनकम्स है ना जिसके बारे में हमने बता दिए हैं अगर जिनको नहीं पता होगा तो जाकर देख लीजिएगा 45 जो हाँ, मतलब लिखा था ना how to save income tax तो उसको आप देख सकते हैं ठीक है ना जाकर वीडियो के रूप में भी है वहां पर देख सकते हैं कि क्या क्या है जहां जहां से जिस पे इनकम इनकम टैक्स कैलकुलेशन नहीं की जाएगी जिसको हम लोग माइनस कर लेते हैं कितने अमाउंट पे ठीक है ना कहाँ पे डिडक्शन किया जाता है कहाँ पे डिडक्शन नहीं होता है कहाँ कितने अमाउंट पे रिबेट मिलती है ये सारी चीज हम लोग जानकारी लिए हुए हैं पहले से तो इतने इतने मुझे पता चल रहा है कि इतना आप लोग को पता चल गया ठीक है ये जो है जितने भी पता है अभी अब देखिए आगे जो लिखा है ना कि इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ठीक है ना इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अब देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं उस पॉइंट भी हम समझ लेते हैं पीछे भी हम जान रहे हैं और यहाँ से भी हम कुछ समझ लेते हैं ठीक है ना अब अधिक से अधिक यहाँ से तो सारी चीज आप खुद के माइंड में चल रहा होगा कि कौन कौन है जिसपे इनकम टैक्स नहीं लगता है आपका जब एग्जाम होगा एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है ये चीज किस पे इनकम टैक्स लगेगा किस पे नहीं लगेगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स में जो फर्स्ट पॉइंट है ना फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होता है ना वहां सब बोला जाए सबसे पहले अभी जस्ट इसके पीछे वाले में वीडियो में देख मतलब जो पिछले क्लासेस चला है उस क्लासेस में था ना एग्रीकल्चर वाला दो क्लास चला है एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड तो वही बोला है कि कृषि से होने वाला जो इनकम होगा ना उस इनकम पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है ठीक ना उस पर नहीं टैक्स लगता है अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट में लिखा है कि डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ठीक है ना यानी कि और कहाँ टैक्स नहीं लगता है जैसे शेयर से जो मिलने वाला जो लाभांश होता है प्रॉफिट होता है ना जो शेयर्स होते हैं ना उनसे जो मिलने वाला डिविडेंड होता है वहां पे भी कोई टैक्स नहीं लगता टैक्स पेमेंट नहीं करनी होती है क्लियर अब जो देखिए थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है इसमें दिया हुआ है कि profit from shares and equity mutual fund which was held for more than a year ठीक है ना अब देखिए यहाँ पे जो बोला गया कि शेयर्स या फिर जो इक्विटी होता है ना उनसे जो म्यूचुअल फंड्स में एक साल से ज्यादा समय तक जो निवेश पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है ना फायदा होता है उस पर भी आपका इनकम नहीं लगता है उस पर टैक्स नहीं लगा लगता है ठीक है ना उस पर टैक्स हमें नहीं देनी होती है अब देखिए आगे लिखा कि अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम पीछे देखे थे ना जिसपे सेक्शन एटी का टीटी टीटी भी आपको पता होगा ना कौन कौन सेक्शन लागू कर रहे थे कहाँ किसके लिए तो वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए तो अब देखिए जो लिखा गया अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जो क्लेम है ना इस इस अमाउंट पे भी आपको डिक्लाइन करेंगे अमाउंट इंश्योरेंस का भी तो उस पर भी कोई टैक्स आपको नहीं देनी पड़ती है टैक्स नहीं लगता है ठीक है ना यानी बीमा क्लेम के रूप में मिलवाली अमाउंट पे नहीं होता है अब ग्रेचुटी लिखा ग्रेचुटी अप टू लिमिट यानी कि जो ग्रेचुटी बीस लाख रुपए तक की जो अमाउंट होती है आप जान ही रहे कि बीस लाख तक के जो अमाउंट होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है आपको नहीं देनी होती है आगे जैसे लिखा है कि uh, जो होता है balance if you have been EPF member for more than five years यानी ईपीएफ e या पीपीएफ जो बैलेंस होता है ना पांच साल से अधिक की नौकरी पर यह मिलता है तो वहां पर भी ये समझ जाइए कि उसके भी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है वो भी फ्री होती है ठीक है ना छूट मिलती है ये भी एक्जेम्प्टेड होती है अब अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें लिखा है various exempted allowances from employer और पुअर लिमिट जिसमें आप देखिए देख सकते हैं लिखा है कि जो एम्प्लॉयर होता है ना उसकी ओर से जो कर्मचारी को मिलने वाली कुछ अलाउंसेज होती है ना वो एक निर्धारित सीमा तक दिया हुआ है जैसे कि बताया था कौन कौन है एच आर ए होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है डी ए होता है टेनेंस अलाउंस होती है कुछ कमीशन होती हैं ये सारी चीजें जो शामिल की जाती है इसके अंदर ये सारे अलाउंसेज होती है ठीक है जो एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाती है एक भी अमाउंट पे भी अमाउंट तक किस अमाउंट तक वो मिलेगा जिस पे टैक्स नहीं लगेगा ठीक है तो वो भी एक लिमिट दिया हुआ है कि जहाँ पे आपको टैक्स उसका उस पर भी आपको टैक्स नहीं देनी पड़ती है क्लियर ना तो इतना आपको हमें लग रहा है कि कुछ समझ में आ चुका होगा इतने क्या है किस किस पे आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है जो एग्जाम्पटेड है पूरी तरह से इनकम टैक्स से ये पॉइंट सबसे पूछा जा सकता है एग्जाम में इस ये वीवीआई को मान के रख लीजिए वीवीआई हम पूछते हैं ये सारे चीज पूछ ठीक है ना अब देखिए आगे जो लिखा है कि इनकम आपको unlimited is exempted from income tax ठीक है अगला जो पॉइंट दिया हुआ है तो इसके मतलब क्या है जैसे लिखा है ना कि मान चलिए कि दिया हुआ है कि income up to limit it's exempted from income tax अब लिमिटेशन के बारे में भी हम लोग जान रहे हैं क्या लिमिट होता है किस लिमिटेशन पे ये बात की जाती है एक लिमिट सब चीज एक लिमिट होता है ना अब वही बोला गया है कि एक सीमा तक सामान्य इनकम पर भी टैक्स नहीं है और जो जो भी सामान्य टैक्स दिया जाएगा उस पर कोई आपको टैक्स नहीं लगाया जाता है ना वो लिमिट एक बना के रखा गया जिस लिमिट का आपको देनी होती है नील रेटेड होती है जैसे कि ये देखिए जो लिखा हुआ है क्या लिखा है लिखा है कि the government does not any tax on the normal income of uh, your initial level. Uh, tax level are declared a limit of the initial earnings uh, on which the tax uh, tax rate remains zero. यानी कि nil जो होता है that means that you will not be taxed on your income that is uh, fell within that limit. जैसे बात किया गया कि government आपके शुरुआती जो स्तर होता है ना लेवल होता है ना उसके सामान्य income पर भी कोई tax नहीं लगाता है ठीक है ना टैक्स लैफ में शुरुआती में जो भी इनकम होगा ना उस पर लिमिट एक घोषित की जाती है एक अमाउंट को जिस अमाउंट को आपको जीरो रेट दिखाया जाता है यानी कि जो टैक्स रेट होता है ना शून्य यानी कि नील रहता है ठीक है ना यानी कि उस सीमा में ठीक है ना पढ़ने वाली आपकी जो इनकम होगी ना उस पर टैक्स नहीं लगता है आप जान रहे हैं जो टैक्स लेव जो हम बनाए थे यानी कि जीरो से लेकर 2.5 लाख तक अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि 5 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा अब रहेगा कि जीरो टू फाइव ठीक ना अगर जीरो से लेकर जो फाइव लाख तक की इनकम होगा ना वहां पे कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा टैक्स नहीं देनी पड़ेगी गवर्नमेंट क्लियर तो पांच पांच लाख तक एक लिमिट दिया है पांच लाख इन सबसे पहले जो नील रेट दिखाया जाता है समझो कुछ अमाउंट है जिस अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं पे करनी होती नहीं लगता है ठीक है ना और हर किसी को नहीं करना होता है कोई भी अमीर हो गरीब हो कोई भी हो मतलब जितने भी बड़े बिजनेस वाले हो सबको उतने अमाउंट पे छूट मिलती है एक बराबर ही मिलती है ठीक है तो वो बताए थे कि अमीरों जो अमीर होते हैं जिसका ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर में इनकम होती है उसे कैसे इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है अलग से एडिशनल चार्ज किया जाता है उसे जिसको सरचार्ज बोलते हैं ना सरचार्ज के रूप में उसे टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है अलग से और जो एजुकेशन सेस या और हेल्थ सेस के नाम से जो जानते हैं कि एजुकेशन सेस या हेल्थ सेस के रूप में भी उनसे पैसे को कलेक्ट किया जाता है ठीक जैसे यहाँ पे देखिए अभी जो 2.5 लाख तक था वही बात किया गया है जो बीस इक्कीस में था नहीं है जो चल रहा था वही अब अभी देखिए जो बोला गया ना फॉर एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल की लिए था है कि there is no tax on income up to two point five lakh ठीक है for the financial year two two thousand twenty twenty one the exemption for senior citizen sixty to eighty years of age is three lakh Similarly, in case of super senior citizens, there is no tax on annual income up to 5 lakhs. देख रहे यहाँ पे क्या बोला गया ये उस टाइम था लेकिन अब क्या किया गया कि आप जो सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं देनी पड़ती पूरी तरह से उनका एग्जेम्प्टेड है ठीक है ना ये पुरानी नोट्स है और नए वाले हम अपडेट करते जा रहे हैं आपको बताते चले रहे हैं जैसे वही लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कि फाइनेंशियल जो भी है ना अगर मान चले कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर का बात किया जाएगा बीस इक्कीस इक्कीस बाईस कोई भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान ठीक है ना बाईस तेईस भी हो सकता है उसके लिए जो भी अमाउंट दिया जाता है सेटेड अमाउंट रहता है जिसमें बोल देते हैं इसमें नहीं लेंगे तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में बीसी केस में बात कर रहा है कि 2.5 लाख की जो इनकम था ना उस पर टैक्स नहीं लगना है ठीक ना जैसे सीनियर सिटीजन के लिए साठ मतलब जो जिनका एज साठ से अस्सी साल की उम्र है ना उनके लिए ये छूट तीन लाख रुपए की कमाई पड़ता है ठीक ना अगर तीन लाख रुपए तक कमाते हैं उनका इनकम हो रहा है तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है ठीक है ना यानी कि अगर ऊपर तीन लाख से ऊपर जाता है तब उनको देना पड़ता था इसी प्रकार से जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है ना उनके मामले में पांच लाख रुपए तक की सालाना और इनकम होता है ना उस पर भी कोई टैक्स नहीं लागू होता है ठीक है ना अब देखिए आगे जो लिखा हुआ है लिखा है कि even be tax free income limit your income is divided into several slabs with every related level or uh, of earnings uh, the tax rate on the earnings under it is tax exempted income limit at work also your income is divided into several slabs with every higher level of earning the tax of uh, earning under it is raised also good side ठीक है अब देखिए इसमें जो बात किया गया है क्या बात किया गया बोला कि टैक्स फ्री इनकम लिमिट के ऊपर भी आपकी जो इनकम होगी ना वो इनकम का जो कई स्लैब्स होता है ना स्तर होती है उसमें बांट दी जाती है देखिए कितने स्लैब में बांट दी जाती है और जो कमाई के हर जो स्टेज होगा ना ऊंचे स्तर के मतलब होते हैं तो उस स्टेज के साथ उसके अंतर्गत पड़ने वाले जो भी कमाई होता है ना उस पर टैक्स के रेट जो होता है ना ऊंची होती चली जाती है देखते हैं ना फिर याद करिए अब जो स्लैब है जो स्लैब चल रहा था स्लैब के अनुसार क्या चल रहा था जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा था टू पॉइंट फाइव लाख से लेकर पांच लाख तक इनकम होता है तो उसका टैक्स फ्री नहीं मिल रहता है अगर वही बता रहे हैं कि मान चले कि टू पॉइंट फाइव लाख से अब हम बोल रहे हैं फाइव लाख से लेकर फाइव लाख तक का इनकम आपका जो हो रहा है जीरो से लेकर टू पॉइंट फाइव लाख तो कोई टैक्स नहीं रेट लगता नहीं लगता है ठीक है नील रेटेड होता है अगर टू पॉइंट फाइव लाख से लेकर फाइव लाख तक का इनकम होता है तो उसमें फाइव परसेंट अगर मान चलिए ऊपर ऊपर चले जाता है अगर मान चलिए पांच से साढ़े सात तक चला जाता है तो उसपे चेंज हो जाता है ठीक है ना उस पर चेंज हो जाता है नहीं दस परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट तीस परसेंट जैसे आपका इनकम का स्तर बढ़ते जाएगा उसी प्रकार जो टैक्स स्लैब का रेट होगा ना वो भी रेट बढ़ते चले जाता है इस प्रकार से काम करता है याद आ रहा है कुछ टैक्स स्लैब तो अगले में अगला जो क्लास होगा अगले क्लास में हम लोग अगला पॉइंट्स भी हमें अभी कुछ बहुत सारे पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स को हमें कंप्लीट करनी है ठीक है ना जैसे Investments has separate income tax rate है certain investment gift tax deduction है उसके बाद स्टेप देखनी इनकम टैक्स कैलकुलेशन का क्या क्या स्टेप्स है अगले स्टेप में हम लोग सीखेंगे ठीक है क्योंकि टाइम क्लोज होने वाला है टाइम जब क्लोज हो जाएगा तो इसमें बंद हो जाएगी तो इतने ही पे हम अभी क्लोज करते हैं ठीक है तो इतने पे हम क्लोज कर रहे हैं अगर कोई डाउट होगा कुछ दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं कोई क्लियर ए है अगर चलिए आपको समझ में आता है ठीक है यहाँ से आ जा रहा है आपके पास वीडियो भी भेज दिया जाता है तो सेट किया जाता है तो आप लोग इसको भेजा कीजिए शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ जैसे कीजिए अगर वो लोग भी देखेगा फ्री में स्टडी होगा ना जो आपसे पैसे इतने चार्ज किया जाता है तो पता है ना आप लोग कितने पैसे देते हैं इसके पढ़ने के लिए तो कोई फ्री में पढ़ ले तो उनके लिए प्रॉफिट होगा तो आप लोग किया कीजिए नहीं करते हैं कुछ यहाँ जब भी आपके पास वीडियो जाता है देखते हैं तो उसको थोड़ा बहुत अगर देख रहे हैं तो ठीक है नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि आप यहाँ से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस पढ़ रहे हैं जो नहीं देख रहे हैं उनके पास भेज सकते हैं आप लोग भेज के दिखा सकते हैं ठीक है ताकि उनको फ्री एजुकेशन uh, जो फ्री क्लास चलेगा उसका फायदा तो ले सकते हैं लोग ठीक है अभी देखिए और